Apple ball. hindi na knockdown, gago. Isa ka ng ganap na apple ball. Okay, okay, dito na ako. Timing, may timing. Nice one! Gago, saka to. Naklon isa, naklon isa, tara. Ooh, nice one. Gago, ang dami! Meron pa! tayo namin. Man! Nice one. Meron ka puno! Puno! Puno! Ah, nasa bubong pala si Benjo. Ano? Ay ko! Matag-spore ako dito eh. Hindi bot, bobo rin sa akin. Hindi tao ba? Tao ito. Tabo. Tao dito kahit pag may pera. Baba, nakakalitin din ako eh. Bago yung naman puno. Okay, napatay. Down, down, down, na. Nice, madam, nice. Sorry, mommy is here. Ay, one, two, three, four, five. Sorry, sorry. Ay, nabastos na ako. Oops. Natin ko pa iba. Okay, dito pa iba. Ito pa iba. Ooh. Ito lang. Doon pa ba? Boo! Minus one. There's another one. Boo! Damn! Pokpok na no?